નમસ્કાર મિત્રો હું છું ચેતન આહિર આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે સૌરાષ્ટ્રની રસધારા એપ્લિકેશનમાં સૌરાષ્ટ્રની રજધારા એપ્લિકેશનમાં આજે પાણકવા ગામની ગૌશાળા જોડાવા જઈ રહી છે ત્યારે આપણે સૌ પાણકવા ગામની વિઝિટ કરીએ શ્રી કૃષ્ણ ગૌશાળા આપણે ત્યાં વિઝિટ કરીએ તેનું ટ્રસ્ટી મંડળ કેવું છે ત્યાં સુવિધા કઈ કઈ છે આવનારા સમયમાં એને ડોનેશન મળે તો એ શું કાર્ય કરવાના છે અને એ ગૌશાળાનો મુખ્ય આવતનો સ્ત્રોત કેવી રીતના હોય છે અને ગામ લોકોનો સપોર્ટ પણ કેવી રીતના એ લોકો આપતા હોય છે તો આપણે તમામ વસ્તુ ત્યાં જોઈ મારી સાથે જોડાઈ રહેજો આપણે તમામ વસ્તુ ત્યાં જોઈ જાણીએ અને ટ્રસ્ટીઓના મુખ્યથી સાંભળીએ ત્યાંની સુવિધાઓ તો મિત્રો આજે આપણે જઈએ પાણકવા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 ફાઇનલી મિત્રો તમે આપણે પાણકવા પહોંચી ગયા છે અને બધાએ સુવિધા જોઈએ જ હશે અને ટ્રસ્ટી મંડળની ખૂબ સારા સપોર્ટથી ખૂબ સારી એવી ગૌશાળા ચાલે છે આજે આપણે ટ્રસ્ટીઓના મુખ્યથી સાંભળીએ કે આવનારા સમયમાં શું કરવાના છે અને અત્યારે એવી કેવી સુવિધાઓ જ્યારે ઊભી કરી છે ત્યારે કેવી કેવી તકલીફો પડી છે તો તમામ વસ્તુ આપણે જાણીએ તમે ગૌશાળામાં શું ભૂમિકા ભજવો છો અને તમે ધંધાકીય તમે કેવી રીતના છો ખેતી કરો છો કોઈ ધંધો છે ખેતી કરીએ છીએ ખેતી કરો છો અને ગૌશાળામાં તમે કેટલો ટાઈમ વિતાવો છો હવાર હાંજ ને બપોર હવાર હાંજ ને બપોર તમે સેવાકીય કાર્ય કરો છો તમારી ગૌશાળામાં ગાયોની સંખ્યા કેટલી છે સાઠ છે સાઠ ગાયોની સંખ્યા છે અને ખાસ કરીને કોઈ પણ ગૌશાળાને મજબૂત કરવાની વાત આવે અને ગાયો રખડતી બંધ થતી હોય તો એનું કારણ છે કે નંદી મજબૂત હોવા જોઈએ બરાબર તો નંદીની સંખ્યા કેટલી છે તમારી નંદીની સંખ્યા છે ત્રણ અને એમાંથી ખાસ કોઈ કે ગીર કે દેશી કેવી રીતે એક દેશી છે એક ગીર છે એક દેશી છે ને એક ગીર છે તમારી આજે સાઠ ગાયો છે અને આટલા આટલી મોટા પ્રમાણમાં ગૌશાળા છે તો આ જે ગૌશાળાની જગ્યા છે કોઈ પ્રાઇવેટ માલિકીની છે કે ગૌશાળાની છે નહીં ગૌશાળા ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટમાં છે ટ્રસ્ટના સભ્યો કેટલા છો તમે અમે છે પંદર પંદર સભ્યોની ટીમ છે જ્યારે હિરેનભાઈ આ જે ગૌશાળા છે જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય થતું હોય આજે ચારો વાઢવા જે સાઠ ગાયો જ્યારે સાચવવી હોય ત્યારે ચારાનો મોટો પ્રોબ્લેમ હોય તો એ બધું મેન્ટેન કરવા માટે સભ્યોની ટીમ હોય છે કે કોઈ મજૂર દ્વારા તમે કરાવો છો મજૂર દ્વારા કરાવીએ છીએ મજૂર દ્વારા તમે કરાવો છો જ્યારે હવે કોઈ સોશિયલ મીડિયામાં ગ્રુપ છે તમારી ગૌશાળાના વોટ્સએપ કે ગામનો ગ્રુપ છે ગામનું ગ્રુપ છે અને કેવી રીતના તમે ચારો મતલબ કોઈ લોકફાળા દ્વારા તમે કરો છો કેવી રીતના ના ના વેચાતું જ લઈએ વેચાતું તમે લઈએ કે ભાઈ ગૌશાળાના ફંડમાંથી દયો અને ચારો લઈ આવો ગૌશાળામાં જ્યારે આજે જે સાઠ ગાયોની સંખ્યા છે સાઠ ગાયોમાંથી ક્યારેક બીમારી પડતી હોય ગાયો તો તમારા આજે ગૌશાળામાં કેવી સુવિધાઓ છે જ્યારે બીમાર પડે એટલે પ્રાઇવેટ મેડિકલ સુવિધા રાખી જ છે પ્રાઇવેટ મેડિકલ સુવિધા હું પોતે ડોક્ટર છું ને સેવા આપું છું તમે અહીંયા સેવા આપો છો જ્યારે નિઃશુલ્ક કોઈ પણ રીતના પેલું નહીં જ્યારે આ ગૌશાળામાં ફંડની વાત આવે અને આટલી બધી મોટી સંખ્યા હોય અને આટલી બધી સારી સુવિધા છે તમારી ગૌશાળામાં તો આવનારા સમયમાં ક્યાંય ક્યાંયથી પણ ફંડ મળે તો તમારી ગૌશાળામાં નવું તમે શું વિચાર્યું છે ટૂંકમાં હારામાં કેટલ સેટ કરવા એવું બધું ગોડાઉન ને ટૂંકમાં ભૌતિક સુવિધા વધારવાનો વિચાર છે ભૌતિક સુવિધા વધારવાનો વિચાર છે અત્યારે જોઈએ તો અત્યારે તમારી ગૌશાળામાં આવકનો સ્ત્રોત કેવી રીતના છે પ્યોર પ્યોરે પ્યોર બેન પાર્ટી પ્યોરે પ્યોર બેન પાર્ટી સિવાય કંઈ બેન પાર્ટીમાં હું તમને એક પ્રશ્ન એ પૂછું છું જ્યારે બેન પાર્ટીનું લગ્ન પ્રસંગનું કોઈ કામ હોય ત્યારે માનો કે તમારી જ ટીમમાંથી કોઈ જે બેન પાર્ટીવાળા છે એને કંઈક ખેતી લગતું કોઈ પ્રાઇવેટ કામ આવી ગયું તો ત્યારે કોણ હેન્ડલ કરે છે આ ટૂંકમાં ગામના યુવાનો છે એ જ બધા હેન્ડલ કરે દસ યુવાનો છે એમાંથી એક બે ગેરહાજર હોય તો મેનેજ કરી લે એક બે ગેરહાજર ત્યારે મેનેજ કરી લે હિરેનભાઈ આ જે ગૌશાળામાં તમે જે યુવાનોની ટીમ છે તમે કીધું ને કે વીસ પચીસ સભ્યો છે જ્યારે ગામનો પણ ખૂબ સારો એવો સપોર્ટ હોય તો જ આટલું મોટા પ્રમાણમાં ચાલતું હોય દરેક ગૌશાળામાં આખા વર્ષમાં એક મુખ્ય તહેવાર ઉજવાતો હોય છે મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર તો આપની ગૌશાળામાં મકર સંક્રાંતિનો ખીહેરનો તહેવાર કેવી રીતના ઉજવવામાં આવે છે અમે જ્યારે ગામનો છારો આવે એ એકઠો કરીને ટૂંકમાં ગાયોને નીરીએ ને ટૂંકમાં ઓલું આપણે માર્કેટિંગ કરી ને ફોટા ને એવું બધું બનાવીને શેર કરીએ એવી રીતથી લોકફાળો થાય ત્યારે એવી રીતના લોકફાળો થાય જ્યારે ખાતર ને એ બધું વેચાણ થતું હોય છે દરેક ગૌશાળામાં તો આપની ગૌશાળા બહાર ક્યાંય આપે છે કે પોતે ગામમાં જ નહીં ગામમાં ગામમાં આપીએ ને આપણે મકર સંક્રાંતિના દિવસે જ હરાજી કરી નાખીએ મકર સંક્રાંતિના દિવસે જ હરાજી કરી નાખ્યો હિરેનભાઈ જ્યારે ગૌશાળા તમે આ ગૌશાળા કેટલા વર્ષથી કાર્યરત છે બે હજાર સાતથી બે હજાર સાતથી કાર્યરત છે જ્યારે ગૌશાળા સ્ટાર્ટ કરી હતી ચાલુ કરી હતી ત્યારે કેવી તકલીફો પડી હતી ત્યારે ગામમાં છે ને અમારે એક તો સિંહને થોડીક બીકના કારણે ગાયો રખડતી એટલે જ્યારે ગામ લોકોને એવો વિચાર આવ્યો કે થોડોક ફંડ કરી ને આપણે ગૌશાળા સ્ટાર્ટઅપ કરીએ પણ ત્યારે એટલું શું છે કે ફંડ ન હોવાને કારણે નાના શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું એટલે નાનું બાંધકામ ને એવી રીતે ધીમે ધીમે બેન્ડ પાર્ટી બે હજાર સાતથી ચાલુ થઈ અત્યારે એટલે સુધી પહોંચ્યા બે અને ગામનો તો ખૂબ સારો સપોર્ટ હોય આ બધી વસ્તુ સારામાં સારો સપોર્ટ છે પોસિબલ છે આજે તમે સૌરાષ્ટ્રની રસધારામાં જોડાણ અત્યારે તમારો અભિપ્રાય સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલથી એક તો એવું છે કે અમારી ગૌશાળા ગૌશાળાનું એક તો માર્કેટિંગ થાય કે આપણી પાસે કેવી કેવી સુવિધાઓ છે માર્કેટિંગ તો ન કહી શકાય પણ કારણ કે બધી ગૌશાળા જો એકાબીજાનું જોઈ ને કંઈક સુવિધાઓ અલગ અલગ કરે એ બદલ તમારો આભાર દરેક ગૌશાળા અને દરેક ગૌશાળામાં એકબીજાની ક્યારે જરૂર પડતી હોય તો આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા તમને કામ લાગે એપ્લિકેશન છે એટલે એપ્લિકેશન દ્વારા આપણે ક્યાંક બહાર કે હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે ગૌશાળા બતાવી શકાય કે આવું આવું અમારી પાસે સુવિધા છે કેમ હિરેનભાઈ છેલ્લો પ્રશ્ન જ્યારે દરેક ગામમાં ગૌશાળા હોય છે અને ગામમાં ધાર્મિક પ્રસંગો થતા હોય છે તો આજે તમારા ગામમાં ગૌશાળાને લગતા કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગ કાનગોપી ડાયરા અમારા હોળીનો બીજા દિવસ એટલે પહેલો પેડવો પહેલો પેડવો હોય ને ત્યારે દર વર્ષે ગમે માની લો કે કાન ગોપી કે લોક ડાયરો કેવી રીતે અમે દર વર્ષે ફિક્સ એવું રાખ્યું જ છે જ્યારે હોળીને બીજા દિવસે જે કાન ગોપી કરો છો એ ફંડિંગ કેવી રીતના તમે ગૌશાળામાંથી વાપરો છો કે કેવી રીતના હા ટૂંકમાં ગૌશાળામાંથી વાપરીએ માની લો કે કાંઈ દાન આવ્યું એમાંથી બાદ કરી જે ફંડ આવે એની પહોંચ પાડી દઈએ પહોંચ ફાડી દઉં આપ સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌરાષ્ટ્રની રસધારામાં જોડાવા બદલ